Goedemorgen, leuk dat jullie kijken. Het is weer wat anders. Normaal gesproken zouden we gisteren of vandaag een, eh, een weekly uh, online gooien. Tenminste, het is nu zondag, dus ik kijk niet meer. Maar uh, eh, dat komt niet, we zijn niet thuis. We zijn, als je goed kijkt, ik weet niet of je het kan zien, niet echt. Ja, de muziek wel. We zijn namelijk compleet spontaan. Echt spontaan. In Disneyland Parijs zijn gewoon naar Disneyland Palace uh, gegaan. Even zijn weer. Om je, <laughs> om je aankaart te halen. Mijn vader rent even naar voren, want ik weet niet wat er aan de hand is. Hij moet piezen, denk ik. Zijn uh, Suus is er ook. Suus, hallo Suus. En uh, eh, Antje ter plekke, razende reporter, is er ook bij weer. Voor het laatst gezien in 2006. Eh, Ze is er gewoon nog. Hij moet ook even. Ze moet even allemaal piezen. Dus ja, ik moet ook gewoon even, even los, zeg maar. we gaan even een kleine, kleine stop maken. Dan gaan ze het park in, dan gaan we jaarkaart aan. Waarschijnlijk moeten we in de rij gaan staan, maar dat zien we zo. Nou, de plas is gedaan. We zijn inmiddels door, door de baggage check heen. We mochten allemaal naar binnen. Wat was u dan weer naar binnen aan het smokkelen? Telefoon. Wie telefoon? Ik had mijn telefoon vast dat ik mocht gewoon. Zat Er je geheime documenten in de telefoon. Nee. Ik had... Eh, en het Disneyland Hotel. Met de eerste versieringen van het 25-jarig bestaan. Ik ben natuurlijk geheel in stijl. Met mijn 60, 60 jaar bestaan, dus 60 en 5. Onder het hotel. Ben je ook kijken, Suus? Deze? Ja. Oh, onder het hotel door. Lekker hoop herrie. Ga dan eens even zitten op je gemakkie. Of snij af. zijn binnen. Waar zijn ze allemaal? Moet je nou kijken, dat is toch mooi? 25 jaar. Ik was 12 toen we hier voor het eerst naar binnen huppelden. Lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang geleden. Mooi. Vier jaar geleden, jongens. Even speciaal voor Gadis. We zijn in Tokkilande. Ik moet zeggen, het valt op dit moment redelijk mee. Qua gehalte. Het is wel lekker druk. Dat wel. Maar ja, het is zondag. Het kasteel. Oh, oh, oh. Ja, het spijt me dat ik het moet zeggen jongens, ik vind het een mooi kasteel, maar niet het mooiste. Wat hebben we gedaan? Allereerst een jaarkaart halen was een maart. Ja? Wat is er iets in maart? Oh, het is, nu maart. <laughs> Die houden we erin, wordt er niet uitgeknipt. <laughs> Maar ik zeg het vier jaar geleden, alsof we er gisteren nog waren. Het is rommelig, maar volgens mij, voor mij valt het redelijk, eh, redelijk mee. Leuk, leuk, leuk, leuk. Ik vind het wel mooi. Ik had het niet verwacht dat het... Uh... er wat goedkoper uitzag, maar dat waren natuurlijk die testen, die kartonnen testdingen. Ga best. de rij voor eh, de passen. Dat het een beetje snel doorloopt. Het staat aardig, eh, <laughs> aardig vol. Wie zijn idee was dit? <laughs> Het ook allemaal weer. Het <laughs> werkt ook allemaal weer. Ja, ze zijn goed, eh, goed bezig geweest. Ja, vanaf 4,10 euro per maand. Zusje die uh, <laughs> verheugt zich al op de rij. <laughs> Als je ergens gaat, hier heb ik een allemaal bankjes hè, schat. Ja, ga je ergens zitten? Ja. Ja, mag net gedaan. Nou, we staan inmiddels in de rij. De geruchten gaan dat het een uur is. Dus we gaan even kijken. Dus, uh, de hele rij. Wat, is de, wat zei je? Dat is de rij. Ja, dat is rij naast ons dan. Dat is, ik denk voor eh, contant. Of met check. Of, eh? door een andere ingang. Ja? Ah. Nee, we gaan wel door dezelfde ingang. Maar dat zijn waarschijnlijk, want ze zei, hoe ga je betalen? Ik moet zwaaien. Hi. we zitten gelijk in een andere vlog ook nog eens een keer. Zijn dubbel aan vloggen. Dat is de Daar zijn ze. Hallo. Kijk, vlogception. <laughs> dus maar eh, de wachtrij, uh, een uur. Dus we gaan, eh, we gaan het zien eh, of het inderdaad doorloopt. Als het goed is, komen we zo meteen gaan. Want we zijn niet alleen in het park natuurlijk. Maar eh, Sven en Elise van uh, See You in Main Street schijnen ook hier ergens rond te lopen. Dus die gaan we ook nog even zien. Dus we zien jullie zo als we deze kaart ook hebben. je komt dus altijd overal gewoon bekende tegen. Voor de mensen, de link komt onderin. <laughs> See You in Main Street. Hebben jullie een drinkpas? Ja. Kunnen jullie nog korting geven? Hoi. Als, als jullie nog voorbij die hele strenge meneer komen. Eh, nou, we hebben boekjes, we hebben jaarkaarten. Even wachten, want hier is de Alvide Plu. En eh, hij is binnen. Wacht even, ik pak hem er even bij. Tot, tot, tot, tot. Tot, tot, tot, tot. Tot, tot, tot, tot. tot. Antje ter plekke hebt hem ook. Staat er wel op, Antje ter plekke. Dit is Antje ter plekke. Anna Neeltje. Anna Neeltje. Anna Neeltje. Anna Neeltje. En dat allemaal eigenlijk dankzij de, de lieverds van You in Main Street. Sven Elise. Maar, eerlijk is eerlijk. Wie mag er nou weer gratis sorry. Dus, maar we kunnen weer een, eh, een, eh, een goed jaar uh, naar binnen. Oh, dus is Efteling. Oh, Dus je laat gelijk even andere passen. Die moet niet verwisselen, dat schiet niet op. Dat heeft niet zoveel zin. Dan, <laughs> dus, maar we gaan even kijken wat er nog meer in het park te beleven is. dat waren Sven en Elise. See you in Main Street. leuke vlogs. Ga ze zeker kijken. Ze zijn in het Engels, maar daar hebben de meeste mensen geen moeite mee. Dus zeker aan te raden. Bedankt jongens voor de, voor de korting. Helemaal toppie. We gaan even kijken of eh, Big Thunder Mountain eh, te doen is. Of dat er een vastpas te halen is of hoe lang het eh, staat. Dan komt de rest. Ik zou blij zijn. <laughs> Maar ik vind het ook zo dus- apart dat het zo stil is. Stil? Ja. Stil? Nou? Stil? Helemaal niet stil. stil. Gewoon druk. Maar in de, in de, in de, shops, in de, de restaurants. Echt hoor. Beetje tegenlicht jongens. Wikt aan de mountain. Erg benieuwd of het druk is foto's gezien van eh, een uur geleden, was het behoorlijk druk. Alles is weer open. Mooi hè. Nou, kom maar met je fluitje. Oh. Dit is alleen al de rij staan aan de Mountain. 85 minuten voor de normale eh, rij. Valt zich mee. Maar gezien het een laag seizoen in maart is, is dat echt, echt lang. <laughs> Maar we hebben het gewoon daar al zin hoor, daar niet van. Maar het, eh, het is eh, best druk. Winkeltjes niet, dat is wel heel apart. Nou, als je ziet zijn ze nog druk bezig om alles zo klaar te maken voor de 25e. Ik dus heb volgende week verstart. start. Nog niet alles af. Niet zo heel gek. Mensen afvragen waar die uh, eh, Sazoo en die K eh, zijn. Daar. Onderweg eh, van Disneyland Park nog even naar de studio's in dit bliksembezoekje. Even door Emporium. Gewoon even kijken wat hier allemaal eh, te halen is. Dit zijn die schaaltjes, schat. Wat die willen ze? Ja. Die zijn ook wel erg tof trouwens. Ja, die, die. Ja, deze dan. is Wat is het? Wie is het? Alice. Van Alice. Oh. Ze hebben hem hier ook. De kruising tussen Stitch en Minion. Nee, dat is Oswald. Oh, die. Ik zeg, dat is Oswald. De <laughs> andere hier ook nog? Ja, maar dit is Wicked. Suus vindt Wicked leuker. Hij is zacht. Ik ben gewoon Wicked. Oh, je bent hem. Oh, en dan het vreemde, omdat het zo druk is in het park. Hier is het dan weer gewoon leeg. Met de eh, herrie van Frozen waar ik overheen moet schreeuwen. Want het staat goed hard. Leuk hoor. Zonder Anna en Elsa. Want die zijn eh, ergens in Main Street of zo. Maar zei dat tegen Suus. Laat het los, laat het gaan. Je ziet ze toch niet meer. Dus. onderweg naar Ratatouille, die hebben we geen van allen ooit nog gedaan. Zo zijn we ook bereid om daar wat verlanger in de rij te staan, eventueel. Misschien nog een Cinemagiek mee pakken, die gaat weg geloof niet of die al weg is, maar dat zien we dan wel weer. Dus we gaan gelijk even kijken of de pas werkt. Zien jullie zo binnen. Nou, we moeten nog even een foto voor de tower. Ja, ja, ja. Ik kom studio 1 uit. En dan gewoon puur, het, het, breekt haast mijn hart. Het breekt haast mijn schatje. Mijn liefje. Hij is hier nog. Niks geen Guardians of the Galaxy. Kijk eens aan oh, oh, oh, wat mooi. Uiteraard, kijk. Onderweg naar Ratatouille. Inmiddels. Voor jullie eh, eh, ding, zeg maar. Die is dus ook weg. Aan de muziek is een nieuwe show. Dus eh, Mickey en Le Magicien. Pardon my French. Nou, als je dan zou zeggen eh, <laughs> Carsland geweest, gewend bent. En je ziet dan dit, het is leuk gemaakt. Maar vergelijk het eh, als een playset. En eh, waarbij dit dan zeggen de formaat snowglobe is. Het is leuk. Het is leuk. Maar het is geen Carsland. 70 minuten ook. Even voor de duidelijkheid, het is alleen maar vertellen, het is niet klagen. Het is een zondag. Iedereen is vrij, het is weekend, het is niet heel onlogisch. Maar ik vertel gewoon de wachttijden. Fotopunt. Alleen geen, eh, geen is een beetje raar. Buzz Leclerc budget puddingbroodje. Moet wat om stoer te zijn. Aan dit punt zijn we dus echt gewoon nog geen één keer geweest. Dit was wel af. Maar hier waren ze mee bezig. Dit is toch helemaal leuk jongens. De laatste keer dat wij hier dus wat waren, stonden, was wel, deze kant was klaar. De hekken en de bankjes, maar de rest nog niet. Stond helemaal uh, achter schuttingen en hekken. Dat is toch gewoon leuk. Dit is echt gewoon eh, de rest van de, van de studio's. Als ze ook gewoon dit allemaal opknappen, dan kijk je jongens. Gewoon... Disney zoals we Disney gewend zijn. Zoals het hoort. Ik vind dat leuk hoor. Dit was dus, zal maar zeggen, eerst hier ging je met de tram tramtour langs. Hier was de costume en beelding. waar ze aan het naaien waren. Ja. Nou, ze hebben het wel een beetje aangepast. Beetje? <laughs> Ik vind het mooi, wat jij ervan? Tot nu toe zo? Ja, leuk, eh, leuk, eh, leuk. Laatste stukje buiten. Hoeveel? Dat bedoel ik. Heb je het al gedacht, een week geleden? <laughs> dat je hier 7400 stappen zou lopen te doen, te staan, te zitten. Toevallig. Maar het laatste stukje buiten. Echt, echt een heel leuk gedeelte. Bonsoir ah. et bienvenue à Paris, la ville de lumière. J'espère que vous n'avez pas trop mangé avant de venir, car Rémi s'affaire à vous concocter une de ses spécialités maison dont il a le secret. Et je suis certain que vous reconnaîtrez avec moi que, dans la vie, quand l'appétit va, tout va. <laughs> Ça, c'est vrai. was het weer. dat was dan even een bezoek. Even op en neer om een, eh, een jaarkaartje te halen. Ontzettend leuk dat we de Waldway hebben gezien. En uiteraard ook de liefers van CEO Main Street. Nogmaals, bedankt voor de parrainage. Dus ehm, ja, we hebben letterlijk één attractie kunnen doen. Eentje. Ratatouille. <laughs> Daar hebben we voor in de rij gestaan. De rest vonden we allemaal te druk. Maar ja, we kwamen hier in principe ook alleen maar voor een jaarkaart. Dus we gaan nou uh, 4,5, 5 uur. <laughs> Wat zit jij te... Oh. <laughs> maar het zo. Dus we gaan nu 4,5 eh, à 5 uur eh, terugrijden naar huis. Dus bij deze gaan we ook gelijk even afsluiten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het subscriben. Vergeet ook vooral niet het duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Andere duimpje omhoog. Duimpje omhoog. He, dankjewel. Duimpje omhoog. Heel goed. Ehm, dus eh, volgende week zijn we als het goed is gewoon weer op de normale tijd. En dan gaan we weer gezellig wat leuks doen. Met Pieslog. Wat anders. Dit keer niet in de kou. Dit keer ook niet aan strand en midden in de nacht. Gewoon echt overdag wat leuks. Dus we zien jullie volgende week.